Ehm, ik zie hier een gouden gloed om een bergen. Hoe heet die berg ook weer? De Horeb. De Horeb. In de Sine woestijn Tafelbergen. En is de zon die opkomt hier? Bij de Katrina Coast. Ja, eh, en... is de zon die opkomt. En jij en de was gouden daar? glans, ik was daar ja. Met een groep mensen en we zagen, waren in de nacht naar boven geklommen en s ochtends zagen we de zon opkomen en het was een zeer mooi moment. En waarom was het mooi? Wat, eh, wat, eh, omdat het een soort de heiligheid van de plek weergaf. Ja. En de bijzonderheid van datgene wat er op die plek gebeurd is en dat moment. Wat is er op die plek gebeurd? Daar heeft Mozes de stenen tafelen van de berg gehaald. Wauw. En ehm, jij was dus gewoon onderdeel van die heiligheid? Op dat moment wel, ja. Ja, Ben je, ben je ook een, eh, een, toch een tikkeltje ander mens eh, geworden door die reis? Het inspireert wel, ja. ja een ander mens, ja. Of je wordt er in ieder geval wel door geraakt, laat ik het zo zeggen, ja. Wat dit neem je... Is het, dit is het eindpunt, hè? Of niet? Ja, dit is het eindpunt. Ja, kijk nu naar de moskee terug. Oh ja, ja, ja. de kerk nog, hè? De ceremonie in de Domkerk. En, uh, en Ben? Veel plezier. Ben, als je een woord mee moest nemen van die ervaring, dat je in je dagelijks leven meeneemt, wat is dat? Vrede. En nu, Duk staat hij erop. We gaan een potje maken van de vrede. Maak er een potje van. We gaan hem even in vol ornaat gaan hem ook even laten zien. die hoeken vind ik ook. Die hoeken? Ja, ja, ja. ja. Ja, wat zijn die hoeken dan? Eigenlijk alle hoeken van de wereld. Van, eh, Ja, zoiets. ja. het, het, uitkijken naar alle uithoeken van de wereld. Van het, vanaf, ja. ja. Je kan het van alle kanten bekijken, ook nu zeg maar. Ja. Of van een andere kant bekijken. Ja. Oh, het is heel mooi zo. Ja, het is heel Ik vind dat indrukwekkend, het verhaal ook hoor. Ja, hè? Ja, daar krijg je ook gewoon een gevoel bij, toch? Ja, precies. Ja. Echt gevoel van vrede en heiligheid en zo. Ja, ja nee, maar dat, is, dat is ook wat je daar krijgt, zeg maar, dat gevoel. Dat is ook, het, het, geeft een soort van, ja, het is een soort van verstild moment daar. Een soort rustig en je ziet die zon opkomen en dan, nou ja, dan zit je daar een uurtje. En dan, eh, ja. we hebben daar wat gebeden en gezongen. En toen zijn we weer naar beneden gelopen. Naar het Catharina Klooster, om de iconen te bekijken. En we zijn nu bij het Catharina Convent. Dus, bij de eh, Domkerk, ja. Toch? Nee, het Catharina oh, oh Convent is, verder. verderop in de straat. Pardon, foute informatie. Dus, wil je hem even bij je gezicht houden? Maar oh, dit hoeft trouwens niet. Nee, kijk.